<laughs> Hyggelig, da. Hyggelig. Um, ja, vi er så heldige å være her på Scenekunstbruket, på kloden. Um, på grunn av eh, Miss Rona så er <laughs> Showbox uh, mer eller mindre digitalt. Mm. Og vi har fått uh, blitt para opp. Fått uh, lov til å snakke med hverandre. Det er jeg glad for. Jeg ja, òg. Ja. Um, og vi er Jeg heter Magnus Myhr. Jeg er danser og koreograf. Og Jeg heter Jens Trindad. Jeg er eh, danser. Ikke koreograf. Du er jo det. Eh, det er ikke noe beskytta tittel. Ikke sant. Vi kan ta sånn parentes, da. Foreløpig. Eller? Kanskje du, spri kanskje du springer ut etter ja, denne samtalen. <laughs> jeg, har, jeg har også, altså, hadde også problemer med å kalle meg koreograf lenge. Men så etter hvert så har man begynt å lage noen ting. fordi... Ja Eh, kanskje også som du, så er jeg sånn utøver som har jobba lenge som utøver. Så jeg begynte å lage ting som kom fra meg sjøl som utøver. Derfor hadde jeg ikke problem, hadde problem med å si sånn Jeg er koreograf. Men nå er jeg det. Ja. Eller jeg prøver å eie det. Du har jo også ganske mye, ganske mye på lager, da. Som er eh, Jeg tenker liksom du er Du er Eller du var der for eh, fem-åtte år siden, der hvor jeg ønsker å være om et par år. For real? – Gud. Jeg kan ikke, det, liksom, det tror jeg ikke jeg kan få meg til. Liksom sånn der, <laughs> ja, ja. Men um, jeg ble jo veldig glad for at vi skulle snakke sammen. Fordi um, du er jo liksom en uh, veldig stor inspirasjon for meg. Jeg så deg <laughs> første gang i uh, uh, Sharifi sin forestilling 'Now the field is open', som også var en forestilling for uh, ungdom. Mm siden vi også er på scenekunstbruket, så er det jo fint å teppe innom. Vi har begge liksom gjort en del ting for eh, barn og unge. Ja. Og du har liksom en sånn utrolig presisjon, rytmikk, eh, fiskalitet, som er Og musikalitet, da, ikke minst, som er så fascinerende. Så jeg er veldig så glad. Jeg har lyst til å bare Jeg har lyst til å lære ting av deg. <laughs> Masse. Likewise. Også fordi Eh, du har et, så, et sånn spenn, liksom, som går fra, liksom, fra homaen Arbeid med homaen, som ligger mer i samtidsland. Vi vet jo ikke helt hvem vi snakker til her, men det kan jo at det er en del eh, folk som eh, ikke kjenner til Homan Sharifi, men det er jo som en, en, en eh, samtidskoreograf. Så du går liksom fra det spennet til Rosarin Goldberg nettopp hadde premiere nå i korona eh, som også jobber med samtidsdans, og helt til Melodi Grand Prix, Melodi Grand Prix Eurovision Bounce i Stockholm. Ja, ja det er jo det et ganske jeg... stort spenn der, ja. ja. Først, ja. Første gang jeg så deg på scenen, var med Homan. Så har du også vært innom Jeg gikk jo ut eh, fra KIO samtidsdans for mm. liksom 13-14 år siden. Mm. Du har vært innom der og undervist, og, men du har ikke mm. gått der sjøl? Altså, jeg har jo bakgrunn eh, fra X-Ray Ungdom Kulturhus, som ligger ved Blå, mm. nede på Løkka. Mm. Jeg, det her var i 98. Elleve år. Så kan man regne seg. Um, og møtte ungdommer fra hele byen. Og en gruppe het Dancing Youth. Het det. Og seinere så kom uh, crewet Create ut ifra det. Og Create er liksom my dance family. Liksom de jeg har har eh, dansa mest med, egentlig. Opp gjennom ungdoms til jeg var 25-26, kanskje. Eh, og så eh, var det vel etter videregående. Jeg hadde bare lyst til å satse på dansinga før jeg tok steget til å liksom ta en sånn Økonomiuts... Hæ? <laughs> ja, studere <laughs> ja, eh, det var planene. Liksom gå på BI og gjøre den tradisjonelle veien, kan man si. Men um, uh, det friåret bare fortsatte frem til i dag, kanskje. Så gikk jeg jo selvfølgelig Jeg gikk dypere inn i dansen. Jeg fikk reist litt. Uh, og kjente at OK, ja, det her har jeg lyst til å liksom prøve å leve av dans. Da. Så jeg tok all av undervisningsjobber og liksom dansejobber da, som jeg kunne få. Og da havnet jeg eh, på teatret, musikaler og andre sånne for musikkbransjen, da, eller for artister, for artister og koreograferer for artister, og eh, gjøre andre shows, på en måte. Et langt friår? Ja. det var Et langt friår. <laughs> Et langt friår. <laughs> Men du begynner ikke på Beino? Nei. Nå er det, det skal liksom... jeg ikke. Nei. I hvert fall ikke foreløpig. <laughs> Nei. Ja, det er lurt med en plan Eller kan jo være lurt med en plan B, men Nei. Nei. Nei men det som, var, det som var, kult, var at uh, siden jeg fikk lov til å på en måte uh, koreografere for disse artistene, eller uh, skape mine, de korte showsene som var på sånn fem minutter, mm. da ble jeg liksom mer interessert i scenekunst generelt, så jeg begynte å kanskje se mer. Og se forestillinger og oppleve på en måte den verden utafor den lille bobla jeg var i. Uh, og da, da, skjønte jeg at dette var mer enn bare 5, 6, 7, 8. hvordan går du liksom inn når du er så Det kan jeg si at jeg kjenner meg litt igjen i òg, for jeg er, har liksom også gjort eh, mye sånn forskjellige ting. Fra liksom jazzdans til samtidsdans til teater til liksom musikal også, og mm. lage mine egne ting. Men jeg lurer liksom på hvordan du Altså, jeg er jo fangirl, liksom. Det, jeg, er veldig, jeg, er veldig sånn, spent på hvordan du går inn i det forskjellige arbeidet. Ja. eksempel med Rosalind nå, da. Mm. Som The Field, som på Black Box. Mm. Rosalind Goldberg. Ja. Uh, jeg, har, jeg, fikk ikke sett den fordi jeg var på uh, turné sjøl. Men uh, hvordan går du inn i et sånn type arbeid som jeg føler handler om noe Det er en helt annen fiskalitet, på en måte enn en det som kommer fra, mer direkte fra liksom, streeten. Ja, riktig. Nei, altså det arbeidet med The Field, med Rosalind, hun på en måte brukte jo meg, eh, min bakgrunn og liksom mine kunnskaper da, mm. i arbeidet. Og da <clears throat> begynte vi liksom bare egentlig med, med dans, altså liksom fysiske bevegelser. Og så på en måte manipulerte hun eller ga meg flere oppgaver. Og det som kanskje er forskjellen med det arbeidet med f.eks. Rosalind, er at liksom, vi tar inn veldig det sanselige, det sensoriske, inn i arbeidet. Mm. Samtidig med liksom, det jeg liker å forske i, som musikalitet og rytme og, og ja, andre teknikker, liksom, innenfor, eh, innenfor min bakgrunn. Ja, for det sanselige der er altså så utrolig interessert i liksom mm. hvordan man For eksempel Det har jeg altså prøvd, prøvd å jobbe litt med. At liksom man jobber med en bevegelse såpass mm. lenge og utvikler seg. da, Men det er liksom det samme prosjektet ja, ja, ja. som går og går til man liksom Man, selv, man lar seg sjøl drive med òg. Mm. Og forhåpentligvis også publikum, da. Mm. Jeg vil bare si at du hadde jo nettopp en, også en solo uka før eh, jeg hadde, ja, var på Blackbox. Vi var sånn koronaheldige. Ja bare fikk gjort unna før det ble stengt ned igjen. Men kan ikke du altså, For vi snakker jo litt om allsidighet, at vi liksom beveger oss på så bredt spekter. Altså det Når jeg møtte deg altså Vi har kjent hverandre egentlig ganske, ganske, ganske lenge. Ja, egentlig. Ja. Vært, liksom, men aldri fått jobba sammen. Det hadde vært litt for òg, <laughs> bare så det er sagt. <laughs> det er kult, ass. Eller bare fordi jeg er så dårlig på tellinga, ikke sant. Men jeg <laughs> kan ja, helvete. Men eller Men du <laughs> Men eh, Og så husker jeg at jeg møtte deg... mange år siden møtte jeg på T-banen, og da var det sånn Nei, jeg jobber jo på Nationaltheatret. Bare What? <laughs> OK. Det var sikkert i et skrytete humør. ja, ja. ja, men det her er jo så sinnssykt eh, interessant, da. Og... Jeg tror jeg har vært glad i liksom, ting Eller jeg har vært heldig og fått noen sjanser også. Og så mm. har jeg vært liksom eh, Jeg er veldig glad i eh, og gjør ting jeg ikke kan. Ja. Jeg har jo også uh, jeg har jobbet med teater, men jeg har også liksom gjort en forestilling som har house. liksom, hvis jeg har house-elementer. Det har jeg prøvd å fortelle om og prøvd å vise <laughs> hvordan jobbe. jobbe. Fordi jeg føler meg jo ofte så utilpass i det. Men jeg, jeg, jeg, kjenner at jeg er interessert i å lære meg nye ting. Mm. Og det tror jeg er litt sånn toegga sverd. Er det det heter? Um, at, liksom, at, at, eh, det er på en måte at det, Av og til kan det ta bort liksom, gleden av å gå liksom, dypt inn i noen ting. Ja. At jeg bare jeg hopper på hvis det kommer et tog, liksom. Å, gud, ja, det kan jeg hoppe på. Å, gud, det kan jeg mm. gjøre. Så jeg gjør liksom litt mm. av alt. Men uh, for at når du snakker om det, og liksom at man bare hopper på For at det, de tankene jeg har hatt veldig i liksom de siste årene, der vi har liksom jobbet med den veldig kommersielle bransjen og veldig sånn konseptuelle scenekunsten, på en måte. Mm. Og det Jeg har liksom alltid følt som at «Ah, jeg, må, jeg må velge til slutt, liksom. Jeg trenger å liksom dykke dypere inn, eller bare zoome litt mer inn, ja. så ikke jeg bare Ja. Eh, Splæsjer litt liksom utover og ikke får noe veldig konkret, da. Men um, jeg vet liksom ikke den tiden Eller nå, nå har jeg på en måte fokuser, nå fokuserer jeg mer på liksom mine egne prosjekter. Mm. Og syns liksom Ja, den tiden bare kom av seg selv, på en måte. Men uh, jeg var veldig sånn derre øh, Hvordan uh, skal det på en måte identifisere meg, eller liksom men det føler jeg er veldig sånn norsk, litt sånn janteloven ja. nesten. Ja, At man skal liksom holde seg til én ting, og så Der er jeg liksom for å bli litt mer eh, American, nesten. Mm. At man faktisk kan eie det. Mm. Eller jeg, jeg, straffer jo meg sjøl på det. Det er liksom mm. Noen som sier til meg at jeg er liksom protestantisk. <laughs> ja. Ja. Straffer meg sjøl. <laughs> Men uh, jeg, jeg, har en sånn tro på at, man, at vi skal liksom kan prøve å eie det. Ja. Og det syns jeg jo er liksom nok kult. Ja. Fordi for meg så har du en integritet i det du gjør, da. Ja, om du så står på uh, Eurovision, eller om du står liksom på Black Box. Ja, ja, ja. Og det er liksom fint, for vi har jo Eh, vi har jo snakka litt før denne samtalen òg, for jeg, mm. blir, jeg blir jo sånn her Gud, det er så mye jeg er nysgjerrig på. Um, og hvor vi har snakka litt om hvor vi føler oss hjemme. Eller mm. hva er det som er hjemme? Mm. Det, og det er jo liksom egentlig det vi snakker om nå. Ja. I forhold til liksom Jeg tror kanskje integritet er liksom sånn der, å, gå Integritet, hva er det for noe? Men det å gå helt helhjerta inn i mm. noen ting. Mm. Mm. Det, det, opplever jeg at du gjør. Og det er bare en sånn der eh, Det er en følelse jeg har, liksom. Mm. At når jeg ser deg på scenen, så er det liksom Du er så utrolig til stede. Mm. Jeg vet ikke om det handler om at du bare er liksom på beat, men eh, for du, ikke alltid, du alltid, jobber ikke alltid i det landskapet. <laughs> Men uh... Wow, takk. Nei, det har jo, ehm, det har jo vært som sagt veldig viktig for meg å på en måte også jobbe bredt. Og også for barn og unge. Og også for barn og unge. Og der bare sa du noe sånn utrolig liksom fint, for vi snakka litt om eh, Den siste forestillingen jeg gjorde for barn og unge, var en forestilling som het 'Goodbye Kitty', ja. som er på en måte en eh, av Rebekka Hui. Eh, som er på en måte en konsert, et fristed, et mm. sted der liksom alt er alt er lov. Det er liksom mm. ikke noe Det er ikke et vondt rom. For, og mm. det handler om annerledeshet og kjønn, noe jeg har alltid liksom behandla i mine mm. ting. Eh, også med andre. Eh, og du har hatt et prosjekt som heter Labyrint. Ja. Og du sa noe så utrolig fint som var sånn her Jeg vil gå inn og bare forandre den dagen. Med de barna, ja. Eller ungene. For jeg tenker, der, tenker, der kjente jeg sånn slektskap til Goodbye Kitty òg. Vi ja. også bare vi, det er jo et, I koronatimes da, så er det veldig vanskelig å gjennomføre begge de her i forestillingene. Mm. Eller går ikke, liksom. Mm. Fordi det er tett på. Mm. Men eh, kan vi ikke liksom prøve å Snakke litt om det, eller sånn Hva er det som eh, Hva er det vi gjør der? For den tanken, den elsker jeg, og den ja. tenker jeg, den, den, deler jeg med deg. Mm. Så jeg har jo uh, Labyrint, som er en uh, Det er en interaktiv danseforestilling. Ja. Og så har jeg jobbet med Pantarei Danseteater òg, som også jobber eller med, det, med de forestillingene jeg har gjort, da. Har også vært eh, interaksjon. Så jeg har jo gjort liksom Det har på en måte vært inngangen eh, min til eh, barn og unge. Og det har vært veldig, veldig fint. Og nå skulle jeg vært på turné med Labyrint for tilrettelagt, og det er jo elever med spesielle behov. Mm. Og jeg var en runde med, på turné med det eh, i fjor. Og det var liksom ah, Da liksom fikk jeg sånn åpenbaring som bare nå tror jeg jeg skjønner det. Eller bare sånn så Jeg skal egentlig bare være her og gi dem en helt ny Ja, som en, en annerledes dag. Og jeg skal liksom bare eh, At de skal liksom føle på at, at, jeg ser dem, da. Og at de også kan bli sett av hverandre. Ja. Eh, og forhåpentligvis også en sånn eh, kunstnerisk opplevelse, liksom. Men eh, mest liksom bare få en annerledes dag, tenkte jeg. Okay. Så liksom det der, Men det eureka-øyeblikket, ja. nå, ja. nå, skjønner jeg det. Ja, ja. Handle, men handler det om, da handlet det utelukkende nesten om det møtet, da? Ja, det var jo det, og det var jo veldig spesielt. Det er jo veldig spesielt å, å, å spille for eller være med Eller ha workshop, som den produksjonen var. Ha workshop med tilrettelagte elever. For at de, den intuitive og den Altså, den kommunikasjonen er bare liksom Jeg kommer inn i rommet Eh, jeg beveger meg, de beveger seg. Vi setter på mm. musikk, og vi bare beveger oss sammen. Og det bare skjer noe mm. veldig spesielt der, da. Og det er liksom Vi går bare på, på måte, det instinktet hele tiden. Eh, og liksom ingen filter, på en måte. Um, og det samme tenk, eh, føler jeg også med labyrint, som er mellom 5. Eh, til 7. klasse. Eh, der også har vi en workshop i forkant, der vi møter dem, så de på en måte kan møte oss på liksom, personlig plan. Mm. Um, og forteller om bakgrunnen vår, så de liksom forstår eller kjenner oss litt før vi da presenterer denne forestillingen. Som jeg føler har vært en veldig bra, bra inngang da, til å møte disse. Det er så fint. Ja. Jeg tenker, ja, det der det har også satt veldig sånn inntrykk på meg i arbeidet med Goodbye Kitty. Ja. Og selv om jeg har jo vært veldig engasjert i scenekunst for barn og unge. fordi jeg føler bare at hvis vi skal bygge et publikum, skal få det større, så må vi starte må starte med dem når de er mm. unge. Mm. <laughs> <laughs> Ja, ja, ja, få dem inn i, inn i, i foreninga. <laughs> ja, jeg veit. Men, eh, men, også det her at man liksom prøver så godt man kan å hilse. Se mm. alle i øynene. Eh, og vi eh, Det er bare ofte Det interesserer meg at ofte den der små tingene man ikke har tenkt på. Det er ja. dem som gjør mest oppsikt. Ja. At de bare det, det, vi har med oss en eh, i, i, vår, i gruppa, så er det Rakel Nystadbakk som har laga musikken. Ja. Og hun er DJ live på scenen. Ja. Og vi tenkte jo bare ja, Rakel er med og spiller musikk og sånn. Og bare, så er det Ungene er så opptatt av at hun er jente. Ja. Bare sånn, Ei jente som er DJ? Og jeg bare sånn, Har de ikke sett det? Jeg trodde de var liksom Er det det som er? Ikke sant? Nei, jeg tror um men eh, vi har liksom masse arbeid å gjøre. på en måte. Ja, også det med liksom gutter som danser. Det har jo også vi jo liksom toucha ja. innpå. I det her liksom med eh, kjønn og og i den der, i, Nå bare snakker jeg om den ja, ja. Kitty. da. Jeg, jeg, kjenner på at den har liksom vært en veldig sånn, stor del av livet mitt de siste årene. Så gjør man et sånt der, jeg eh, gjør et kostymeskift der jeg kommer ut som en slags sånn maskert actionfigur. Mm. Med veldig sånn tettsittende lateks greie som gjør at jeg får sopp og sånn. Eh, men det, det blir man jo kvitt, heldigvis. Eh, <laughs> men, <laughs> men ungene skjønner ikke at det kan være en gutt inni, det, inni det, kostymet. Så bare, det første de gjør når jeg gjør sånn entré, er jeg bare sjekker hvor er Rakel og Ellen, de andre som jeg spiller, liksom. Og så skjønner de at de sitter sammen med dem ja, ja, ja. og ser på. Og da går det bare sånn Shit! Ja. Er det han, liksom? Hvordan går det an? Og så var det ei jente som sa sånn her Hvordan kan du være jente når du har bart? Og jeg bare sånn Nei, det er masse jenter som har bart. <laughs> Du må bare må se deg rundt. Kanskje du får en snart. <laughs> men, eh, ja, men bare det noe sånn interessant også med liksom Eller jeg kommer jo fra liksom Starta med ballett og gikk over i samtidsdans, og du kommer fra streeten. Ja, ja, ja. Eh, hvordan behandler dere liksom det her med kjønn og eh, kjønnsroller og mm. Du snakka liksom Du har jo også en helt egen sånn form for um, uh, Kan jeg si Ja, sensualitet, nesten. Ikke sant? Som kommer med den her hypersensitive rytmikken, da. Ja, ja, ja. Musikaliteten. Du bare ja, ja. <laughs> Ikke snakk om det. jo, det her er veldig fint, for at det, ja, der er jeg. Først så var jeg liksom eh, jeg startet jo å danse Det var jo bare meg på den skolen jeg gikk på, som dansa. Ah, mm. Og så hadde jeg en barndomskompis som var med et par år. Så jeg var jo liksom Jeg følte meg liksom litt alene i det miljøet, eller der hvor jeg kom fra, da. Frem til jeg liksom møtte eh, X-ray, da. Mm. Uh, og det samme de varte jo helt frem til videregående. Jeg var den eneste i klassen sånn, mm. som dansa eller på den skolen. Ja, tror jeg. Um, så det var jo alltid det å på en måte sjonglere mellom miljøer også. Eller liksom I dansen så fant jeg jo liksom Man finner jo seg sjæl på en eller annen måte. Eller? Ja. <laughs> Jeg er enig. Det er en sånn spirituell, eh, <laughs> ja, det er en det er spirituell eh, eh, greie over det. Vi også var innom, ja. <laughs> Men så var det jo også liksom Det miljøet også i klassen var så veldig fint, så på en måte Men jeg kunne liksom ikke dele det eller jeg bare følte at det ikke var noe dele der. Men den holdt det skjult, da? Nei, holdt ikke skjult. De visste, de syntes jo det var kult ja, at jeg dansa. Det, var bare liksom ikke Det var ikke like enkelt da, å komme inn i en samtale om det. Og det var helt OK, for vi hadde mye annet å drive med. Uh, men uh, det å liksom være gutt og, og danse <laughs> mm. Men det Syns det var mangel på liksom mannlige forbilder? Nei, fordi der hvor eh, på X-Race var det akkurat det. Det var liksom de mine hovedtrenere, som jeg egentlig kaller dem. At de ja, ja. trente meg. Ja, det var fire, fire, gutter, eller fire menn. Altså. det tok det liksom lang tid før jeg fant liksom, noen mannlige forbilder på den måten. Eller jeg så liksom, jeg hadde sett liksom Arne Fagerholt gjøre eh, en sånn TV-ballett av Kjersti Alveberg på TV. Ja, ja, ja. Det var liksom det eneste referansen til liksom, menn som dansa. Ja. Helt til liksom jeg begynte på balletthøgskolen, nesten. Ja. Det syns jeg er interessant at den Hele den liksom kulturen har på en måte mer tilgang på Der er det mer likestilt, nesten. Mm. Mm. I streeten, liksom. I street? Ja. Jeg føler litt det. Ja. Det er jo det. Altså Hva skal jeg si uh, i, Jeg vet ikke. Kanskje ikke. Jeg, eller det er jo likestilt, det vil jeg si. Eller? Spørsmålstegn. Men jeg tenker jo også Likestilt, kanskje det er liksom dårlig, men liksom uh... Det er jo veldig OK, la meg si hiphop. Altså hiphop-miljøet. Uh, det er jo veldig sånn stereotypisk også. Ja. Men det er liksom Jeg blir jo redd. Jeg, jeg blir <laughs> litt redd. ja. Det er, jo, det er jo det. Men da, da liksom kan jeg touche inn på den uh, Etter videregående så reiste jeg til New York og liksom bare oppdaga house-kulturen, f.eks. Ja. Og halskulturen den, den, har jo sitt utspring fra skeive og de svarte minoritetskulturene. I ja, så Du snakka om ballroom-kulturen. Riktig. Men liksom at man lager seg sin egen um, Lager liksom arenaer der man kan være alle de tingene man ikke har tilgang på i samfunnet. Ikke sant? Bare sånn, Jeg kan være supermodell, jeg kan være øh, executive realness, business. Ja. Man tar på seg kostymer og liksom mm. For å liksom Ikke sant. Men eh, altså liksom Det er akkurat det disse, Der hvor det skjedde, var jo i klubbene. Mm. Så dance er jo en, ja, det er en klubbdans. Eller hva skal vi si, sosial klubbdans. Eh, og det fungerte jo som sånn safe space for nettopp det, for det var jo mm. liksom mm. På 70-tallet, da rasisme var liksom utbredt, og det var veldig vanskelig å være offentlig med sin seksuell legning og du vet. Absolutt. Så det var liksom på tvers av, av eh, kjønn, eh, religion, ja, seksuell legning Alt det. De bare møttes og bare hadde det så utrolig fett sammen. da, Og delte liksom musikken. Og der kom jo det spirituelle, for det er jo liksom det derre som jeg <laughs> hørte at det var Og som også jeg tenker, som jeg kan relatere til, det er det å liksom finne liksom Have a spiritual connection to the music. Eller er det man liksom søker etter i klubbene. Men jeg er jo veldig Jeg er jo spirituell, liksom. Jeg gjør ja. jo yoga og sånn, og <laughs> underviser ja. med å ha liksom en praksis. Men, men uh, kanskje det er det som er liksom clouet for å Jeg føler jeg har et sånt lite sånn snev av ironi liksom, når jeg begir meg inn i en hiphop-klasse. For fordi, bare av frykt, da. Fordi hva, hva skal jeg gjøre med det? <laughs> Men alle kan relatere til liksom den fridansen, vet du. Liksom. Fridansen? Tenkte du den norske <laughs> ja, ja, ja, samtidsfridansen? Nei, ja, den kjenner jeg til. ja, riktig. Men liksom fri liksom sånn der danseklubbdans, liksom. Ja. Og det, det, er jo noe med den derre eh, Kanskje når man snakker mest om house, eller liksom den, den biten som bare er sånn gjentagende, er liksom sånn suggererende, kanskje. Og Nesten det blir liksom, nesten litt sånn ritualistisk. da. I hvert fall det jeg opplever når jeg er i klubben i New York. Det blir liksom nesten sånn Deres ancestors bare, bare kommer frem. <laughs> ja, Og de ritualene er jo veldig til stede i samtids, samtidsdansen også. Ikke sant? Det er det som er så morsomt. at det liksom... Og la meg bare si at det er jo veldig mye samtidsdans som henter inspirasjon fra Ja, ja, ekstremt. Og jeg, jeg kjenner jo at jeg liksom, liksom har jo brukt også liksom, den skeive historien, eller prøver liksom å Det er ofte utgangspunktet for hvorfor jeg vil lage mine forestillinger, liksom. Ja. Uh, men jeg, det er så spennende med det her liksom spirituelle som også finnes i alt uh, mm. I alle de her uh, disiplinene. Og det her med safe space, mm. det føler jeg også er liksom Det er jo særlig viktig i, mm. liksom, for barn og unge. Mm. Hvis man liksom skal Exakt. Siden vi er liksom på scenekunstbruket, liksom, som hoved, en slags hovedleverandør, kan man vel si. uh, <laughs> så er det liksom viktig når man, man ser på scenekunst og barn og unge som helhet. De, de eh, forestillingene som klarer å lage eh, faktisk safe spaces. Exakt. Mm. Ha, for, gir deg lov til å dykke inn mm. i forestillinga. Mm. Gir deg lov til å oppleve Gir deg lov til å liksom uh, uttrykke det. Når vi er inne på det, så tenker jeg sånn uh, Sånn at du bruker skjønn uh, blant annet som inspirasjon, eller? Ja, jeg har jo liksom bare brukt min egen barndom og oppvekst på en måte som utgangspunkt for alle mine egne arbeid. Uh, og jeg stiller meg alltid spørsmålet liksom <laughs> Eh, er det egentlig bare at jeg trenger å gå i terapi, enda, enda mer i terapi? <laughs> eller, er det, er det, eller, eller, er det, faktisk noe Eller kan jeg snu det her personlige til noe som er eh, aktuelt for flere, da? Det er på en måte den problemstillinga jeg alltid og den, tenker, den, balansen tenker jeg er spennende. Mm. Uh, og så er man jo liksom privilegert som får liksom lov til å forske og dykke inn i det, da. Men det tenker jeg også å og liksom å dele om det er på en måte et møte med barn og unge, en danseglede, liksom, eller en historie, et utgangspunkt, så er det Man er heldig, liksom, som får til det. Ja, virkelig. Jeg vet ikke om det svarte på Jo, det er jo, ja, det er jo veldig, det er et ganske stort spørsmål, men det er liksom det der å tenke liksom sånn Du har jo produsert, eller du gjorde din første solo for hvor mange år siden var det? Når var din første solo? 2014. Ja, ikke sant? Mm. Og da var du jeg tror jeg liksom hadde lyst til å få unna en solo før jeg ble 30. Jeg tror jeg var sånn 28, kanskje. Ja. 29. Det er jo... <laughs> og det her, du var jo på din, altså din tredje solo ble produsert i år. Ja, ja, egentlig. Min fjerde, egentlig, faktisk. Ja, ikke sant? Din fjerde. Nei, men det der er jo bare, det er jo bare forsøk, liksom. Og nå er det deilig, da. Nå har jeg ikke noe mer soloideer på lager. Nå vil jeg prøve yeah. å lage for flere. Oh. Eller jeg, jeg, tenker at det er kanskje neste steg. Også fordi at jeg føler jeg har balansert så lenge på den her mellom personlig og hva, hva gir det ut, liksom? Hva er det verdien for flere? Jeg føler jo virkelig at det har verdi for flere, altså. Men um, det, det, å liksom- ikke bruke egen kropp som materiale mm. hadde også vært liksom deilig. Mm. Ehm. Men det er jo så aktuelt. Det, var, det er akkurat det at... Ja, kjønn og identitet blir man jo aldri lei av å snakke om, egentlig. Nei. Jeg tror veldig mange er lei av å snakke om det, men jeg er jo ikke lei. ja, ja, ja. Men det er jo også det at du har på en måte jobbet så bredt, da, på en måte, tenker jeg. Altså, alle disse erfaringene. Eller alle disse opplevelsene du har hatt. Ja. Kanskje. Alt spiller inn, og ja. det tenker jeg jo gjelder for deg òg, da. At man kan ehm, Eller jeg finner litt sånn glede i å tenke på at det er liksom en ehm, På engelsk heter det liksom en body of work. At det er liksom en hel kropp av arbeid mm. som har bare masse forskjellig. Mm. Som er alt liksom fra fra Grand Prix til liksom Homan, og, ja, ja, ja. og som alle som snakker med hverandre og gir noe til et eh, Forhåpentligvis gir noe til et publikum, da. Ja, ja, ja. Voksen og gammel. Mm. Ung og gammel. <laughs> OK. Det er fint, ja. Nei, da, jeg da er vi liksom eh, Herregud. Jeg vet liksom ikke Vi var jo inne Ja, vi skal jo kanskje runde av, men vi var inne på det sensuelle og liksom ja. feminine og sånne ting. Vi kom ikke helt eh, Eller liksom tanker rundt det. Nei, for det var men, liksom, uh, <laughs> ja, bare for at det... Ja, det var jeg jo litt gira på. Ja. Jeg har jo hele tida jobba med liksom min egen Jobba masse med min egen femininitet, liksom. Ja. Og så var det, ble jeg så utrolig sånn Og bare hør at du <laughs> Jeg syns jo du er veldig tøff. <laughs> ja, riktig. ja, det er akkurat det. Du bare sånn At du hadde liksom fått hørt det samme? Ja. Det kan jeg jo Det er en det kan du by på. Kulis. Ja, ja, det kan jeg by på. Var jo, det var jo liksom eh, Samtidig som jeg drev og jobba med teater, eller i musikalbransjen og sånne ting, og med Melodi Grand Prix, så fant jeg også på en måte freestyle-scenen, eller battle-scenen. Og da battla jeg en god del. <clears throat> og så var det liksom, det er tre dommere som velger ikke sant? hvem som er best der og da. Så var det en battle der hvor jeg tenkte hm, ja, OK, men jeg gjorde det ganske bra, liksom, <laughs> tenkte jeg. Og jeg er, sånn, jeg er en veldig danser som på en måte bare går for musikken. Jeg bare liksom prøver å leve meg inn i musikken. Eh, men så gikk jeg bort til en, eh, til en av de som eh, dømte den dagen. Da. spurte litt, eller bare tenkte sånn Jeg må høre hvordan, hva jeg kan gjøre bedre, eller hva tenkte han om de rundene jeg kjørte. nei, men Da hadde han en kommentar at, liksom, at han hadde pratet med han andre også. Så bare ja, men vi, liksom, vi ser at du er liksom Du er liksom feminin i stilen din. Og så stoppa jeg opp og tenkte liksom OK, men er det, okay, først er det litt positivt eller negativt? Eller det <laughs> føltes ja. mer negativt. Ja. Og hva han mente med det. Men jeg husker ikke helt hvordan, hva, hvordan samtalen fortsatte. Men det fikk meg virkelig til å eh, eh, heller mer liksom bli motivert og tenke OK, hva er det jeg egentlig liksom holder på med? Eh, eller hva er det? Og liksom det med sensuelle er liksom, er liksom mykt feminint og bare hardt er maskulint, eller liksom Altså, Da er vi rett inn i, i kjernen, tenker jeg. Ja, ja, ja. Det er det som er morsomt, at man alltid har jo blitt kalt feminin hele livet og har alltid sett på det som er negativt. Ja, ja, ja. Måtte liksom lese en del ting og bli litt mer eh, woke før jeg kunne liksom si at det på en måte er mm. den sterkeste kraft, liksom. Mm. Ikke sant? Så liksom, det handler jo om å eie det, da. Som mm. jeg selvfølgelig også kanskje er liksom mantraet i liksom eh, hiphopen og streeten. Ja. Og kanskje nøkkelen til at jeg kan liksom fikse house, eller føle meg Eller ikke fikse house, men kanskje iallfall føle meg liksom eh, komfortabel i en mm. house-klasse. Ja, ja, ja. Hvis jeg liksom går inn med den her følelsen. Ja, det tenker jeg. Altså, det Det eh, <laughs> Neste house-klasse. Jeg kjenner på det. <laughs> Ja, riktig. <laughs> Nei, men det er nice. Det er um det jeg brukte, altså, altså det jeg liksom tenkte Eller brukte ut ifra det, var liksom sånn OK, jeg, jeg bruker hoftene mye. Ja. Men så skjønte jeg liksom etter hvert sånn Kunne jeg undervise, så bare Ja, men det er der jeg liksom det er der jeg henter liksom grooven fra. Det er der jeg liksom blir groovy. Eller liksom, når jeg slipper hoftene, så blir jeg jo veldig sånn grounded, på en måte. Så, ja. ja. Så liksom Og at det liksom, mye av bevegelsene mine kommer fra hoftene, men liksom ja, Det var jo samtidig med den kommersielle eh, livet mitt. <laughs> Så det kom jo sikkert noen sånne roll snaps <laughs> inn, sikkert, så jeg kan liksom skjønne noe av det. Men, eh, men, eh, det fikk meg liksom til å bli ja, liksom utforske den undervisnings... Altså en underviser i det. Hvordan jeg på en måte kan formidle hva jeg mener med groove og Eller hvordan jeg jobber, Så det var det var bra. Det er alltid sånne milepæler, sånne folk som bare trigger litt. Det er de som betyr noe. Ja. Får frem den feminine kraft. Ja. For den, for den feminine kraft. For min feminine Skål. kraft. <laughs> Skål. <laughs> Kult. Da må vi faktisk um, runde av. Ja. Takk. Kunne ha fortsatt 100, 100 år nå, da. Men uh, <laughs> sånn er det. Takk. Det var eh, veldig Du skal jo være, skal jo være mentoren min. <laughs> jeg kan ikke se på det sånn. <laughs> det er jeg veldig glad for. Mentoren min får eh, koreografilaboratoriet på Dansens Hus. Mm -hmm. Så vi skal jo fortsette å jobbe sammen. Eller du skal jo fortsette å fortelle meg hva jeg kan gjøre bedre. Jeg skal bare åpne opp eh, alle mulighetene som ligger foran deg, tror jeg. Mm. Oh yes. <laughs> nice. Takk. Takk selv. Men det gikk jo fint, da. Ja. Det er liksom bla, veldig bla, bla. mye. Ja, bla, bla, bla. Men det var